Me acerco al mundo del tiempo angular. He visto algo. Lo he visto. Los temores. Este universo impío se mueven por los ángulos. Su olor es nauseabundo, indescriptible. ¡Me han olido! ¡Se vuelven hacia mí! ¡No tiene cuerpo! ¡Pero su presencia lo mueve todo! ¡En la creación! existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre. ¡Inés, despierte! ¡Despierte, maldita sea! ¡Esto se ha terminado! Está usted en su despacho, en su casa. Nada malo puede sucederle aquí. Chalmers. Chalmers, Chalmers. Whisky, por favor. Me han olido a través del tiempo. Es un efecto de la droga. Es diabólica. Pero nada de lo que ha visto o ha oído era real. Solo eran alucinaciones. Era muy real. Ellos eran muy reales. ¿Cómo eran? No hay palabras para describirlos. El mito de la caída los simboliza vagamente aparecen en todas las religiones del mundo. Demonio, serpiente, mal. ¿Ha visto al diablo? El diablo es un ser que nos ayuda a entender lo que es el verdadero mal. Ya existían antes del inicio del mundo y del tiempo y seguirán existiendo, aunque el mundo haya desaparecido. Fran, he contemplado el auténtico infierno. He mirado al diablo los ojos y me ha devuelto la mirada. Sus perros me han olido. Esto es absurdo, no entiendo nada. Nada de lo que dice tiene sentido. Está usted bajo la influencia de esa droga y está alucinando. Le enviaré a mi médico para que le examine. ¡Ningún médico! Son horrores del alma. Sus cuerpos, si se les puede llamar así, terribles, demacrados y famélicos, concentraban todo el mal del universo. Me da usted mucha pena. No pienso seguir aquí escuchándole dedicar como a un chiflado. Como ya le he dicho, le enviaré a mi médico. Si es usted inteligente, le hará caso. Y en unas pocas semanas todo volverá a la normalidad. Esa no fue la última vez que vio a Chalmers, ¿correcto? No, me llamó días después. ¿Para qué exactamente? Estaba muy asustado y persistía en su delirio. Quería escayola. ¿Escayola? ¿Para qué? Por favor, entre, no se quede en la puerta. ¿Ha traído escayola? ¡Perfecto! ¡Aún podemos salvarnos, Fran! ¿Salvarnos? ¿Salvarnos de qué? ¡Salvarnos de los perros! ¡Estúpido! Para cerrarles la puerta a este mundo, hay que eliminar los ángulos de la habitación. ¿Para eso quería usted la escayola? Ya sé que no me cree, pero yo lo he visto. Chalmers, está usted delirando. Necesita un psiquiatra. Escúcheme, Fran. Tiempo y espacio son limitaciones que nuestros sentidos imponen a nuestra mente para ocultarnos una realidad superior. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con la escayola? ¡Todo! ¡Estúpido! No lo entiendo. Si tiempo y espacio son lo mismo, y ellos viven en un tiempo angular, hay que eliminar los ángulos para que así puedan volver a su mundo. Está usted completamente loco, Chandler. ¿Usted cree? Se volverán insatisfechos, frustrados, hambrientos, allí donde morar. En un lugar ajeno al tiempo, más allá del espacio. Márchese, Fran. Tengo mucho trabajo. está tomando el pelo. No, estoy contando lo que ocurrió. Ahora observe esto. Lo había visto antes. No, claro que no. El cuerpo de su amigo estaba cubierto de esta cosa. Por lo visto fue la causa de su muerte. Yo no sé qué es eso ni lo había visto antes. ¿Qué cojones va a saber usted cuando ni nuestros mejores expertos son capaces de decir qué coño es esta mierda azul? Según su opinión, ni siquiera debería existir. Entonces, ¿qué quiere Quiero que deje de mentir de una puta vez y diga la verdad. ¿De verdad quiere que me crea que esta cosa ha aparecido como por arte de magia en su sesión de espiritismo? Le he contado todo lo que sé, lo juro. ¿En qué mierda terrorista estaba metido su amigo? Chalmers estaba loco, pero no era un terrorista. ¿Sabe lo que pienso? Su amigo pertenecía a una secta y planeaban un atentado con este arma biológica. Chalmers sería incapaz de una cosa así. Hace unas horas una muestra de esta cosa ha destrozado uno de nuestros laboratorios y ha matado a todo el personal de la instalación. Esto no está ocurriendo. Pero es que se han vuelto todos locos. El equipo de conducción en Liverpool también ha sido aniquilado. Tratamos de ocultarlo, pero crece a un ritmo exponencial. No somos capaces de detenerlo. ¿Pero de qué coño están hablando? Nuestra única esperanza es saber de dónde procede, y así seremos capaces de pararlo. Creemos que es extraterrestre. Así que, o me dice lo que quiero saber, o le vuelo la cabeza. Yo no sé nada. Ya le he dicho lo que sé. Créame. Le estoy haciendo un favor. ¿Y si existiese una forma de vida paralela a la que conocemos, pero carente de los elementos que destruyen la nuestra? ¿Y si en otra dimensión existiese una fuerza diferente de la que genera nuestra vida? ¿Y si esta fuerza emite una energía o algo similar que procedente de su dimensión desconocida consiga alcanzar nuestro espacio-tiempo y crear en él una nueva forma de vida celular. Cierto es que no se puede demostrar que tales formas de vida existan en nuestro universo, pero yo he visto sus manifestaciones y he hablado con ellas. De noche, en mi habitación y en mis sueños, las he contemplado en lejanas riberas, más allá del tiempo y la materia. Se mueven a través de curvas extrañas y ángulos alucinantes. Algún día viajaré en el tiempo y me enfrentaré con ellos cara a cara. Miraré, directamente a los ojos de los que ven en silencio.